ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು like and comment box comment ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಚಿಟ್ಟೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೌದಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆ ಸ್ಪೀರಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ನಿಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಫೋಟೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಸೇವ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇವ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿ